Wiem, że jest troszeczkę późno, ale trzeba e, narżnąć trochę drewna e, na noc, żeby później się tak nie okazało, że pracuję przez całą noc, a drugą, a o drugiej już nie mam drewna. więc, więc trzeba zacząć coś robić w tym temacie. A dopiero mi się teraz, a dopiero teraz o 17 mi się skończył mniej więcej dzień biegania. Więc mamy teraz czas na Dominik? Pomożesz mi z łóżkiem przez chwilę? O, super. No. W sensie nie, drewno. To mi te, to mi wiesz co, weź tylko tą taboret i... E, dobra. Daj te drewno, chcę wyjść taboret. Stary, dobra, to jest mało. To jest mało. No bo chciałem już skończyć, bo w zasadzie za 15 minut przyjdą do mnie znajomi pogadać o, następnej o następnym działaniu nad Wisłą. wiesz co mi się stało na blogspocie? No. Na blogspocie nie mogę umieszczać już zdjęć. Czemu? Bo już mi się zapełniła przestrzeń. Aha. Więc będę umieszczał filmiki na YouTubie. Na YouTubie? No, bo tam mam za darmo. A na blogspocie chcą ode mnie pieniądze. 10 zł za miesiąc, żebym miał więcej gigabajtów na zdjęciach. No rozumiem, a co jeszcze? No. A co jeszcze ciekawego powiesz ogólnie? <laughs> Jaki besy. Ty teraz mnie wywiadujesz, tak? Ale dobrze. To ty opowiedz bardziej o szkole, albo o tym... A, o, po, powiedz mi tylko, co ty chcesz kupić za tą kasę z malowania obrazu? Masz jakiś pomysł? Dogodno mówisz. <laughs> E, do ukrytego narratora tej historii. E, czyli nie znam tej bajki. sąsiada. Nie znam tej bajki. Mojego sąsiada, no. A ja tu żadnych innych ludzi nie widzę. <laughs> Co byś chciał sobie kupić? Oprócz... Te, oprócz... E, no bo, bo osoby, tak... której tutaj nie ma, do, do, osoby, której mówić tutaj nie ma. Ale ogólnie to osoba by ziemniaki kupiła. Z, z ponad, za, za, ponad 200 zł byś ziemniaków nakupował sobie? Na cały rok. O kurde, to byś przetył. Stary, masa musi być. Ziemniaków jest masa? Nie. Ziemniaki to są węglowodany, stary. No właśnie. To chuja daje. Ja to cię kiedyś spadnę z kamerą na siłkę. Zaciąłem się. Nie masz prawa. Co? Nie masz prawa wpaść. <laughs> Nie masz prawa? Nie. No to ty lepiej. Możesz wpaść i potrenować, tylko się już tutaj nie, nie, za, nie, nie, za, nie zasłania swoją rączką lewą. Wiem, że masz przemęczoną od swoich tam praw ręcznych w nocy, ale no nie moja wina. Czemu się śmiejesz? Przyznałbyś się, co robisz w nocy. Masz jakąś metalową coś tam w rączce, no i co? No i nic. Ty to, czy to cię opoważnie do nie robienia treningu? <laughs> Wiesz to jest najlepsze? ale to dobre. Najlepsze jest to, że chociaż, chociaż się ukrywasz za tą kamerą załóżmy, teraz i nie chcesz nic o sobie mówić, to bardzo dużo mówisz. No to lepiej opowiedz, y, na co wczoraj robiłeś trening. Wczoraj? Plecy. Na rotację głowy? Plecy i bic. Tak spompowałem to, że sobie nie wyobrażasz. Można kręcić tym głównym? No kręcisz chyba. A nie, to jest... To jest szerokokątny. Ile razy ja ci mówiłem, że to jest szerokokątny? On nic nie kręci. On, on w sensie nim się nie przybliża. I on też nie, on ma też automatyczne łapanie ostrości w tym, w tym, w tym że tak powiem. No. Wiesz co ja myślę? No. Żeby to wrzucić na, na YouTube'a. Bo wrzucę. Wrzucisz to? Nie, nie w całości, pokroję. Po, pokroisz? <laughs>